farmedia nuqta tj qashqadaryoga kelib surxondaryodan bo'lib hammani romatdim deb o'ylama sevinchxon ortiqcha bu ishvalar nozli nozga yarashmalar barchani parvona deb o'ylama sevinchxon qashqadaryo surxondaryo my over and Наши сайт farmedia.nu.tj